rekam ya rekam ya kalau gusti gusti wes botone jos iki wes siap dimuat kuwi sing duwe kawasan dhuwur oh bantingi wae botane nggih artinya tapi di antem mo bantingi wae botane bantingi